Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Kasama ko si Anot at si Nano dito sa relief operation sa Maynila. Ang kulang si Bano. Oo. Actually, nakikita ko to si Anot, nandun ko sa taas. Mm, nagrarano po ako ng Oh, ikaw umaga po tagadala, na- mukha Tarzan doon. <laughs> Kaya nung palabas na ako, sabi ko, sino ba to parang Tarzan? Kamustahin ko. Tapos kinakwento nyo ngayon, mm. kasama nyo pala si Isko Moreno, sa pamamasura po. Nung bata pa kayo, ah, namamasura Ah, ah. kayo kasabay. Opo. Ilan taon kayo Bali, noon? 15 years old o 16 years old kami magkasama ni... Kayo rin, 15. Mm. Ilan taon ka na ngayon? Bali, magpo 47 po. Pareho kayo, parang edad. Mm. Opo. So ano ginagawa nyo nung 15 years old kasama si Isko Moreno? Bali, namamasura na po kami sa ano, Ilaya, sa Binida, Quiapo. Pag ah, maghahapon na po, pupunta na po Pa- kami. paano, paano kayo namamasura? Ano dala niyo? Bali, karton po ang dala namin, yung tinutulak po namin Kariton. karton. Opo, iikot po kami ng May Abinida. Eh, kanya-kanya kayong kariton. Oo, kunyari po, kami dalawang magkasama. Oo. Si Yorme, si Banong, magdalawa. Oo. dalawa pa siyang Banong Oo, isa. si Banong po. So, tigisang kariton kayo. Opo, bali, dalawa dalawang partner. Pag Oo. sa bentahan, hati kami dalawa. Sila dalawang so, paano kayo magpartner Sige, paano? kami ano, dalawa. Anong, anong kinukuha niyo Anong mga Bali, gamit? kinukuha namin ka, ano, mga plastic, mga sibak, yung PE, katulad ng malambot. Dati siya ako nabibili. Kahit yun, nabibili pa rin. Ano yung magandang kunin sa mga Bali, nakukuha ang magandang kunin yung pinakamahal, yung aluminum at saka tanso. Ayun po yung... Bawal yun, di ba yung tanso? Hindi, <laughs> yung mga wear ng mga, ano, mga sirang electric pan, Ah, Oo, oh, yun. Be, oh, yun. Magkano benta nun? Bali yung kilo nyo dati is mga nasa 150. Mag-aagawan kayo oh, dito? mag-aagawan pa kami sa ano yun, sa Hindi kayo na- nag-aaway kayong apat na namamasura. Hindi naman. Kung ba- Disco eh, hindi naman po. Paano kung nakita mo una yung tanso, unahin mo eh. <laughs> Ayan nga, <laughs> sa tungkol nga diba? doon. Oo, oh, Oo, di ba? Unahan yan eh. <laughs> Oo, agawan po. Tapos pag may nakita ng mga plastic, Kapton, <laughs> aagawan. Agawan siya ba Dati pa, 15 years old siya, mukha na siyang basurero. An anong itsura niya? Maputi Bali, na? ganun, ganun talaga ho. Mga mukhang tisoy, hindi naman ho talaga nagbago si Yorme. Kahit hindi nagbago ng katawan. Eh. Ano sabi ng tao? Eh, bakit, bakit tisoy itong na eh, ma si, mamasura? Kaya nga, doon ko nagtataka yung suki niya sa pamamasura sa Bibinondo. Ang tao po sa, sa kanya po talaga, tisoy. Asan tisoy? Sir, eh, doon pa eh, kami nakuha basura. Hindi, tissue kailangan ko, hindi kayo. Ganon, ano yung Ah, siya nasabi? Mas panalo ba siya? Mas, Oo, marami, eh. mas marami siyang basura. Marami. Kasi tisoy siya. Oo eh, magandang lalaki. So lahat ng basura sa kanya binibigay. Minsan meron kami nakukuha, minsan wala. So kayo wala. <laughs> Magkasano eh, magandang lalaki. <laughs> Di bubugin niyo. <laughs> Mahirap naman, pag nag... Pero nakakataka, kinuha niya kayo ngayon dito. Oo, eh, ayun, ayun po ang pinakamaganda kay Yorme na kumbaga sa ano, hindi niya kami pinabayaan. Oo. Naisip niya pa rin kami mga kanyang kababata. Kumbaga sa ano, wala siyang pinipili. Diba, sir? Kumbaga sa ano, pagka yung ano yung walang wala ka tutulungan ka. Katulad po yung nag-artista siya. Kinuha ka rin. Oh, hindi oh, kumbaga sa ano. Man, wala. Oh, wala ho eh ang unang sahod niya, baga sa ano, pinaano niya sa taong, sa, inyo. sa nasas, nasasakupan. Nasasakupan. Ano, ano na mga nabigay niya sa iyo, Anot? Bali yung nabigay sa akin is ano yung sa pera lang ako sir kung makatalog. Ito, Sige, eh, ano mo sa pamilya mo. Atin-atin lang. Oo, oh, eh, ano mo, lima, ito yung 5,000. Tulungan mo, ganun-ganun. Eh, pamilya mo, eh, blow out mo yung pamilya mo. Ano yun po? Eh, ayun? sa'yo na, no? Ganun <clears throat> din? Ano experience Sa akin, no, nang nakatatandaan ko, nung bata ko kami, naungupahan po sa amin yan, sa kamag-anak ko. Nag-aaral po kami sa Almario. Minsan ko, nagkakating ko kami yan, eh, sa eskwela. Nagpupunta ko kami ng Asunsyon para magnakaw kami ng mga Nagano kami ng mga prutas, na mumulot, hindi ko pag nanakaw. Namumulot so, ninanakaw niya yung mga prutas? Hindi ko, dinadampot ko namin sa lapag. Oh, sa baba ko nahulog. Oo. Minsan nakapunta ko kami sa may nagano ng mga salagubang, na yun naalala mm. ko eh. Tapos pag umuwi kami, pinapalo na ng nanay niya, nanay Chayong. Pinapalo si Isko? Oo, si Isko Bakit siya pinapalo? Nagkakating kasi minsan. Bakit siya nagkakating class? Ewan ko, eh, oh, masura siyempre, para makapag ano kami, Anak masura. Buhay, ganun lang. Ah. Hmm. Kasi yung kalahating araw ng pamamasura, pamamasura ay pag-aaral, napupunta sa paghahanap buhay para ho merong makain ng So, nung eh, namamasura kayong apat, mm. ano Nano, Ba- Isko, at Banong. Banong, hindi kayo na parang, hindi kayo naiiyak, nalulungkot, o masaya kayo nun? Kumbaga sa ano po, hindi naman po kami nalulungkot. Kumbaga sa ano, sama-sama kami magbabarkada. Kasi andun doon na po yung saya eh. Saya, masaya po pamamasura. Tsaka eh. pag nakakakuha ano po, yan, pag inahabol kayo ng polis, tumatakbo kayo? Takbo na lang po. Takbo na lang po. Oh, oh, ano bakit yan? bawal sa polis? Mm, hindi, kung katulad po yung... <laughs> Bawal yung daanan. Oo, oh, yun. Kasi dati, eh, talagang masikip yung Maynila eh. Ah. Yung Divisoria, di ba? Oo. Oh. Yun, yun. Ayun ang isa pa. Tapos kinakwento mo yung pagpag, <clears throat> paano kayo kumain ng pagpag? Bali, ito na nga po. Pagdating po namin ng Alas umaga, Alas 11 ng gabi. Ah, masura na kami. Oh. Pagdating po ng hapon, may dadaanan po po kami lugawan. Ah, hanapin si Tisoy. Si Soya saan? Si tawag sa kanya. Pila na kayo, may lugaw na. Pipila kami. Oh. Al alas 5 yun, sir. Sino nagbibigay ng libre Yung lugaw? sa may kanto po, sa may Tabora. Naawa lang sa inyo. Opo. Mabait Tapos, yung amo. opo, opo, Sino yun? mabait. Sino yun? Hindi ko po kilala, basta po, hindi po, hindi ko na namin pangalan. Lugawan, Opo. mabait. Tapos, So may- dahil kay Tisoy, nakakakain kayo. Oo, eh, talaga yung nahanap eh. Tapos, Tapos, cute siya? oo, cute talaga. Magaling mag-acting-acting. Mm. Ah, oo, ganun, ganun. Oo. Ah, si pagkain niya ng lugaw, kumuha kayo ng palamig. Siya lang may luga, pati kayo meron. Meron oh, sa dami na kaming Ah, apat eh. Gi- Siga pala kayo. <laughs> Ginamit niya yung ganda ng lalaki niya eh. <laughs> so para siya yung Oo, president, ikaw yung eh, eh, vice vice. president. Ay, ito yung mga bata. <laughs> Ito senador Ano? natin. Lord, send Tapos Lord. ngayon, tapos tayo kumain Sige, ng sige, lugaw. oh, ang gusto ko yung pagpag eh. Paano oh, ito na, kumain lugaw. Galing Mary. Diretso na po kami Galing ng Mary Ilaya. Ilaya. Oo, oh, may Jollibee din doon. May Jollibee pa ngayon doon eh. Oo, oh, tapos? Yun, doon na kami kukuha ng basura. Ihagis sa baba. Saan, saan hinahagis? Bali, second floor po yun ano, eh. Bawal idaan sa pinto eh. Dahil may mga kumakain pa eh. Oo. Oh. Oo, bawal. Ibababa eh, kayo, ihagis. Pa, an anong restaurant? Jollibee po. Ah, Jollibee? Mm, Jollibee yun. So, binibigay sa inyo. Paano kung eh, eh ako, like ito si Doc Lisa, pati Mm. yung buto sinisip-sip eh. Eh, So wala na wala na, matitira. wala na pong matitira. So Eh, hahanapin nyo yung hindi pi- naubos. Oo, may nangyari, may konting kagat o dalawang kagat. Kasi minsan may kumakain ng ganun eh. May kumakain ng ganun, hmm. konti lang yung kaagatin, tapos natapon na kaagad sa basurahan. Mm, merong ganun. Oh, so tapos anong ginagawa nyo doon sa, sa Jollibee Hindi, na naano muna pagpag- ng mga empleyado ng Jollibee, mga nagtatrabaho. Oo. Oh. Nilalagay sa plastic na itim yun. Ngayon, ilalabas na yun ng, Mm. ng pinakaboy. Tapos kukunin naman namin. So pinipili nila yung may laman pa, Oo. hindi halo-halo. may Halo-halo laman. na yan, Halo boss. Halo-halo Bibigay na. sa inyo. Isa nga ako, mga chocolate ano pa rin, eh. mga eh. styrofoam. Chocolate. Chocolate na Chocolate. nakaganito, naka-plastic. Tapos pinagkakaguluhan nyo. Mm. Hmm. Marami kayo namamasura doon. Opo, eh. opo, marami So po il- ilang eh, kayo nag- ano. aaway sa pagpag? Mga Kasi, ah, sampo. kunyari, oh, may isang plastic na maitim. Oo. Maitim po yun eh. Oo. Kasi hindi lang po, isang bas, is- hindi lang po ang isang plastic yun. eh. Umbisa, umaabot sa Ang 30 mga 15, pwede nyo pag-iisahan eh. Tatanggalin yung mga styrofoam, kutsara, tapos yung mga Tapos cup, kukunin mo yung mga may laman pa. Oo. Saan mo lalagay? Sa plastic? Sa plastic ko, ilalagay mo na sa ano, plastic. Ano, kinakamay mo na? Oo, oh, sa wala huyo, kakamay na yun. Tapos? Tapos, pagkatapos yun, nakuha mo na yung pagpag, is pag uwi mo sa bahay, hugasan mo maigi. Sa tubig? Oo, hugasan. Kaya pakulaw mo sa may tubig. Oh, tapos pero yun, pwede mo lang adobo, pwede mo lang ipirito. Mas masarap yun, may sili. May sili pa. <laughs> Oo, masarap yun. Ano lasa nun? Parang adobong manok. Talagang adobong manok. <laughs> Lalo pagka pinirito. Di ba, Hindi mo pwede kainin as is, no? Pwede naman po. Kasi yung minsan nakukuha namin tuyo. Pipiliin mo yung tuyo. Tuyo, tapos may, so- may sobrang kanin. Oh. Yun, makaka- makakain mo na. Tried drive. Tried drive. May tatanong ako ah. Mm. Ano na, hindi kayo, sorry ah, hindi kayo nandidiri ato nilawayan na naman. Hindi ano? naman hindi po, hindi po namin iniisip na gano'n. Kasi iniisip ganun. wala walang iniisip gano'n. Wala hmm, Kasi gutom talaga. Opo, talaga. talagang sa hirap ng buhay. Buhay isa eh, yung dati. So pinag-aagawan pa rin yan. Hindi naman. Ngayon hinahanap-hanap pa rin ngayon. yun. Oo. Kahit ngayon hinahanap pa rin ng mga tao kasi nga mula, mula nag-pandemic. Hanggang ngayon, na. meron ba Meron pa nagpapagbag? Oo, marami pa. Sa may- Uso pa rin pwede magpagpag Jollibee lang? McDo, wala. McDo. Macdo, tsaka Jollibee. McDo ngayon, McDo, Jollibee, tapos meron pa ngayon ina, mang inasal. O, oh, pwede rin Yun, magkasal, pwede yun. Ano yun eh. malaman-laman pa yun. Malaman pa yun, di ba? Malalaki yun. Diba, stick <laughs> eh. Malaki nga. Malaki, hita yun. eh. Kita. Hita eh. Ngayon, anot at nano kung papakainin ka ng pagpag, gusto mo pa ba? Oo, eh, mas, mas eh. masarap po yung Hanggang pagpag. ngayon, Opo. Ano, kahit ngayon, nilulam namin yun eh. Mm. May magbigay lang, kakainin namin yun eh. Oo. Hanggang ngayon, eh, Opo. eh, may sweldo na kayo. Ta hindi, pinakain pa rin po Kainin pa kami rin kahit kami. po. Sa- Kasi po dyan po kami nanggaling eh. Mm, dati, namin yung pinanggalingan namin noon, pwede po pa rin namin balikan ngayon kahit na po kami maano po sa meron ko po kaming kahit na may pera kami, pwede po po namin. Dahil iisipin nyo po yun noon eh. Mas masarap yun noon. Lalo yung so, ngayon. Mas masarap pa yung pagpag kaysa sa original oh, chicken. Eh dati po, nakakain po namin lahat ng prutas. Oh, Puputulin mo lang. Paano ah, kaya nakakain ng prutas? Eh, yung mga dinatapon sa may release, kaya sa may recto. Marami tinatapon dyan, sir. Oh, oh ubas. May orange. Mongkan. Tapos yung pakwan. Milon. Hindi kayo nagkakasakit ha? Hindi naman ano? po. Eh ba't ngayon wala na yun? Wala na po Mami, eh, Hindi kasi... na tinatapon. Oo eh. Kasi bawal na po. Malinis na yun. Turuan mo nga kami, paano ba recipe ng pagpag? Sige nga, ulitin mo. So kunin mo yung manok. Kunin mo Sabi mo masarap eh. O sige. Tatanggal yung styro. Styro. Tapos yung cups, tinidor. O, anong gagawin? Yung tissue, iwalay-walay na yun. Okay. Eh, kukain mo na yung bat, Chicken. yung pagpag-chicken. Air mo, tapos hugas. I, hugas. Oh. Abay, lagay ka ng tubig na may, ano, tubig, pakukuluan, oo. Ako ah, mo, ah, hindi na wala Ta- lasa. Hindi, ba, anuhan mo, adobo sir eh. Oo, oh, sige, diba? tubig konti. Oo, oh, tapos, papakulo mo. Pagkatapos, pakulo, pwede mong adobuhin o kaya perito. Lalagyan mo ng suka, Suka, toyo, toyo sili, sili, paminta, betchin. Paminta, oh. betchin. So may sauce. <laughs> Wala, wala na sauce sir, ando na yun eh. Timplahan mo na suka, toyo, betchin. Sili. Ay, yung pampagana kumain doon, yung sili. Di ba? Ay, yung kanin kinakain mo rin. Oo. Eh, tulad doon, di ba, bilog po yun. Fried, oh, yun. Bawas din yun. Di ba, ma'am, yung bilog? Kasi babawasan niya eh. eh Kinaagatan din yun eh. Kanyari, ako, ikaw, mayaman yan. Siyempre, eh, ikaw, gagawin mo isang kutsara eh. oh, iiwan oh, na ngayon yun sa Yung chicken naman, kakainin mo. Oh. Noong edad 15 kayo, naisip mo ba si Isko Moreno magiging councilor at mayor? at tatakbo pang presidente, naisip mo ba yun? Ah, yung ito. Eh, ikaw, eh, hindi, ano tingin mo? Kung ikaw? In, baka sa ano sir, hindi, hindi ko maisip Hindi na ganun eh. po mangyayari. Kasi, kasi yung, yung natutulog po kami nung bata pa kami sa Arton. Oo. Ano bang gusto mo? Ay ako, eh, sabi niya, not ako, ano, kapitan. Ah, Gusto niya naman. maging barangay captain. Oo, Kapitan ako barko. naman. Kapitan ng barko. Kapitan ng barko, sir. Kapitan ng barko. Seaman. Oo, Oo. Oh. sabi ko naman, ako Ikaw. ba, apod. Ba't tapunot? Eh, gusto ko kasi ano eh. <laughs> Ganyan ito. Ayun, ayun po ang ano niya. Hindi ko naman po akalain na ganun mangyayari. Na kunsyal, vice mayor, mayor, senador, natalo ng senador, ngayon tatakbo ka siyang presidente. So kung naging gwapo ka lang, baka Ay, tumakbo sus, ka baka rin. tumakbo rin ako ng ano. <laughs> Wala namang Wala, mas magaling Diba? diba? to. Ba- ka... So ngayon, gusto mo pa rin pagpag, gusto mo pa rin mag Oo. ng, ng bigas na relief goods. Oo, dahil po nakakatu makakatulong tayo sa nung nabagyo. Lalo, lalo na po ngayon eh. Sa hirap po ng buhay, katulad po niyan. eh. Nagkaroon ng bagyo. Eh. May mensahe kayo sa nakikinig sa atin, sa buong bayan. Ah, nano? Sana oh, mga kababayan natin, mga mahirap, mayaman mahirap, piliin po natin yung bubutuhin po natin na manunungkulan. Ayun po sa akin. Ah, sa mga man nakikinig po ngayon, pwede po kayong tumulong sa nasalanta ng bagyo. At kung meron po kayo may tutulong, tatanggapin po namin dito sa Pinabal. Andito po, Pinabal po sa Spanya, corner. Uh, yun lang po, salamat po. Kala ko pati pagpag na tanggapin. <laughs> Hindi namin pagpag. Hindi, totoo yun, sir. Yung pagpag kinakain talaga namin. Oo, oh, sarap ah. Kahit dilaw, kinakain namin yun. Kahit dilaw, Oo. sige, good. Sa sobrang pagod mo, gutom, gutom ka na pag bumuwi ka eh. Kakaikot mo eh. Kakaikot mo eh. Oo, naagutom, malakas makagutom yung hmm. ano, eh, ikot eh. Correct. Lakarin, lakad ng lakad. Lakarin mo lang Hindi yung ba delikado? Meron bang minsan aksakan o adik? May ganun ba? Hindi naman po kami palaaway eh. Wala Ah, hindi kayo palaway. Oo, Basura lang ho, iniisip hanap po namin, kumita po kami Kumita. ng pera. Kasi, baga sa ano, hirap ng buhay Eh, yung pananalig nyo sa Diyos, meron pa rin. Meron na ho. Meron na, meron Paano pa rin po. Dumadaan kayo sa simbahan? Mm, araw-araw po namin nadadaanan niya kasi Ilaya, tatagos po kami ng simbahan, simbahan ng Tondo. Tondo. Dire-diretso na yung morga, pauwi na po, ng- papuntang mabuhay. Ayun po. Okay, napakaganda. Kaya pala naging ganyan siya ngayon. Mm. Dahil sa... Dapat isama natin to sila Nano. So, thank you so much. God bless. Maraming salamat po. Maraming salamat. Uy, God first mm. God daw. first. God Mm, first. Salamat po.